Recomendo aos meus compañeiros A Galiña Azul, de Carlos Casares, que gañou as letras galegas. Esta galiña é moi rara por o seu cor azul. Pon ovos de varios cores e, e máis de facer cacaracá, dico corocó. Ten preocupadas autoridades, é moi famosa por publicala na televisión. Toda unha protagonista, un beso meus amigos! Chamo Menoa e hoxe quero recomendaros este libro de aquí que se llama Daniela Golubeva. Es un libro muy, muy divertido y que tiene muchísimas aventuras. Puede ser que también escribes, eh, podes escribir ti las cosas que ti pensas y los trucos que ti darías. Eh, ten aventuras es lo más importante que al final es lo más divertido. Eh, bueno, está en castellano. pero aprendes moitas cousas en ruso tamén. Eh, bueno, por quero recomendar. Moi boas, amigos. Acabo de ler un libro que vos quero recomendar. Chámase Moito Morro Corporativo, Sociedade Limitada. É unha divertidísima aventura na que os integrantes dun circo están pasando unha crisis económica pero final non o lo vou a contar. Tedes que lelo, e xa veredes. A min tamén me recomendaron. Lembra o título, Moito Morro Corporatio, Sociedade Limitada. Xa me contaredes. Espero que vos guste. Teica pronto! Este conto trata dun home que comprou catro tartarugas que inmutaron e viviron nunha alcantarilla durante 15 anos co seu profesor que lle ensinou Gárate. Logo diso saíron á calle para mirar o que había fora e eh, topáronse con alienígenas, robots con cerebro, con vida propia, que se secuestraron a un pai e a unha filla. O final do libro tres que lelo vos.